Добрый день всем моим подписчикам. Сейчас вам покажу очередную посылку, полученную с сайта AliExpress. Значит, мной были заказаны силиконовые формы. Эти формы были заказаны для приготовления оладьев, ну и другой, других вещей, естественно. Значит, я не буду показывать, как я разрезаю ножницы, но это и так понятно. Вот я раскрываю, вот так она упакована достаю первую. Видите, это силиконовая форма. Она имеет вот здесь вот, с этой стороны она имеет буртик. Видите, вот я покажу вам ближе. Буртики есть. Как это работает, сейчас я вам показываю. Мы берем сковороду. Я взял сковородку. Вот. Выберем форму из полиэтиленового мешочка, он нам не нужен. Вот, вот она опять-таки я вам показываю. Вот, вот этим вверх мы ставим сюда в сковороду. Вот я вам показываю, как это все выглядит. Дальше мы заготовку для оладьев заливаем непосредственно в формочки. Оно прихватывается. А потом мы берем, приподнимаем, оно уже в форме, и переворачиваем обратную сторону, они выпадают у нас с этой формы, мы форму вынимаем. То есть форму мы уже придали. Это вот такая форма. Видите, это обыкновенная круглая формочка. Но я заказал две формы. Я заказал, чтобы было нечто оригинальное. Я заказал еще вот такую форму. Видите, это уже форма в виде сердечек. То же самое. Мы вставляем эту форму в сковороду. Допустим, вот она. Вот. Сюда мы тоже то же самое заливаем. Когда она прихватила, мы берем, поднимаем и переворачиваем на сковороду. Очень простое и довольно-таки удобное, оригинальное. Не надо доставать, не надо нарушать формы. Вот. Так что всем хозяйкам я рекомендую. Причем можно не только делать оладьи, что-то оригинальное. Я не знаю, наверное, для выпечки можно использовать, потому что это выдерживающая высокую температуру силикон. Вот. вот и все. Коротко. Вот. Рекомендую. Ссылку на продавца я вам дам. Вы ее увидите под ссылкой на мой фильм, под, под самим фильмом в YouTube. Всем до свидания.